Je suis Deoji, j'ai 26 ans, je suis étudiant en art. Et cet endroit, c'est mon héritage. Mon grand-père est décédé il y a quelques semaines, à la suite de la contraction du virus. Il a dû être interné aux urgences. d'argent, ont mis toutes leurs économies pour que j'étudie en Europe. Et mon grand-père était là pour me surveiller à travers cette nouvelle vie. mes 19 ans, mes parents décèdent d'un accident de voiture. La raison de cet incident reste encore inconnue à ce jour. J'ai cherché à comprendre, mais je n'avais pas la force. Mon grand-père était toujours là pour m'aider. Il était tôt pour moi. Désormais, je suis le dernier des wish. Oh non, je vais pas encore appeler un électricien pour la nuit. Cette impression d'avoir vu mon double, ce n'est pas si effrayant finalement. Ça me rappelle quand j'avais 3-4 ans. J'ai eu un ami imaginaire, comme tous les gamins. Mais je n'avais pas de vrais amis. Donc je l'ai imaginé exactement comme moi, physiquement et psychologiquement. Cela étant, cet ami se perd dans notre mémoire jusqu'à ce qu'on l'oublie. Mais pas pour moi apparemment. 是啊 l'époque C'est pas possible, non, non, non, non, non. Calma. Quoi Pardon, monsieur s'est européanisé avec le temps. Bien dormi Vous êtes qui, bordel C'est celui qui va t'envoyer là où j'ai envoyé tes parents. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Ça, c'est la version de la police et de grand-père. photos, les documents. Ça veut dire que tu es. tu, tu, tu es mon jumeau Était. Il n'est plus ici. Je me suis occupé de lui pendant qu'on était chez les tarés. Avant qu'il ne disparaisse, il m'a tout raconté. Il a essayé de te tuer à 3 ans, les parents n'avaient pas d'argent, ils l'ont envoyé dans les enfants du lab, blablabla, tu connais la suite. Et il m'a chargé de les tuer. Ce qui est fait. Qu'est-ce que je fais Pourquoi moi Toi Tu n'es qu'un dommage collatéral qui doit disparaître. Non, non, non, non, non, non, arrête, s'il te plaît, non, non, on peut trouver un autre mot, s'il te plaît. Non, tu vas, je...